Ir... Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangieji. Čia Tiško kanaliukas, aš Diana Godienė ir antroji mūsų kanaliuko laida YouTube kanale. Kaip ir kalbėjome vieną kartą, šiandien aptarsime, kuogi žodis dėkoju yra gerokai stipresnis už žodį ačiū ir net už žodį atsiprašau. Taigi pradėkime kuo gi skiriasi žodis dėkoju nuo žodžio ačiū ir, kaip jau minėjau, net nuo žodžio atsiprašau. Gal pabandykime išsiaiškinti viską per pavyzdį. Na įsivaizduokite, dirbate vertėjų biure, klientas paskambino, labai susinervinęs, kad reikia greitai atlikti užsakymą, susakė jums visą eilę sąlygų, jūs su jomis sutikote, norėdami padėti klientui, vertėtės per galvą, viską padarėte idealiai, gražinote darbą, klientui, o klientas atgal atrašė, ačiū gavau, viskas gerai. Ne. Ir tiek, o jūs galvojate, aš verčiausi per galvą, dariau viską, visas būrys dirbo ir šia tik ačiū. Na ką, ačiū ir už ačiū, tačiau įsivaizduokime kitokią, lygiai tokią pat darbinę situaciją, kuri jau sukuria visiškai kitokį toną ir foną tarpusavio santykiuose. Ir šitoje situacijoje jau yra daug žodžio dėkoju įsivaizduokite vėl panaši situacija skambina jums į tą patį vertėjų biurą klientas ir sako ponia diana negaliu apsakyt koks aš jum esu dėkingas už tai kad jūs taip tiksliai padarėt viską kaip aš jūsų ir prašiau ir negaliu pasakyt apsakyt kaip aš džiaugiuosi kad kristina kačkuvienė man rekomendavo kreiptis būtent į jus ponia diana būtent į jūsų biurą magistrai Taigi, kaip matote, neutralus ačiū tiesiog numuša norą stengtis, o aktyvus dėkoju skatina jūs stengtis dar ir dar labiau. O dabar aptarkime žodį atsiprašau ir kuo jis nėra pats geriausias variantas, kodėl žodį atsiprašau vertėtų keisti žodžiu dėkoju. Papasakosiu situaciją iš savo asmeninio profesinio gyvenimo. Nesakau, kad ta situacija verčia mane didžiuoti savimi ar pačia situacija, bet norėčiau per tą situaciją pateikti būtent tą pavyzdį, kuo žodis atsiprašau netinkamas, o žodis dėkoju, skatina jūsų tarpusavio gerus santykius su klientu. Vieną dieną atsitiko taip, kad versdama Michaelio metodo mokymuose aš tiesiog neatsibudau. Turėjau atsibusti laiku, bet neatsibudau, tai buvo ketvirta diena po trijų parų po 12-16 valandų darbo ir aš neatsibudau atsibudusi pusvalandžiu vėliau susivokiau kas atsitiko puoliau jungtis telefonus kompiuterius matau kad manęs ieškojo ir klientai ir klausytojai visi iš eilės ir galvoju ką dabar daryti atsisėdau pakvėpavau ir nusprendžiau kad vietoj to jog sakyčiau atsiprašau aš pramiegojau aš tiesiog pasakysiu dėkoju kad manęs taip aktyviai ieškojote aš paaiškinsiu kas atsitiko vėliau o dabar aš tiesiog esu labai dėkinga dėkoju jums už tai kad manęs taip aktyviai ieškojote ir įsivaizduokite koks buvo atsakymas iš kito galo mes saviškių nepaliekame <laughs> man buvo be galo malonu ir tas jausmas iš abiejų pusių iš tikrųjų sustiprino mūsų tarpusavio santykius kuo tie tarpusavio santykiai sustiprėjo ogi mano dėkingumas už tai kad manęs nepaliko bėdoje paskatino mano klientų kilnumo jausmą. Taigi, apibendrinkime. Esminis skirtumas tarp ačiū ir dėkoju slypi veiksme. Dėkoju rodo asmeninę pastangą duoti mainais vidinį energetinį veiksmą ir rūpestį atsilyginti tam, kuris davė. O kuo rūpinamės, tą ir patys labiau vertiname ir mylime. Kaip tik šitą mūsų skleidžiamą bangą – ir pagauna padėką gaudančio žmogaus emocinės antenos. O kitoje Tiško kanaliuko laidoje matysite, kas kalboje vieną daro prezidentu, o kitą tik skundų maišu. O kai tai sužinosite, prieš jūs atsivers beribės karjeros galimybės, absoliuti laisvė rinktis, ką, su kuo ir kur veikti ir visi keliai jums bus atviri. Taigi žiūrėkite, lauksime jūsų, bandykite ir jums pavyks